दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए भाई ये क्रोएशिया वोएशिया कुछ नहीं कर सकेंगे सिर्फ दौड़ेंगे जीतेगा तो अपना मैसे मैसे मैसे गोल दागेंगे क्या तीन गोल ये मौद्रिज वोद्रिज लौड़ा लहसुन से कुछ ना हो पाएगा जीतेगा तो अपना मस मस तो के तो आज चल मैच के बाद फोन करता हूँ तुझे अबे साढ़े ग्यारह बजने वाला है मैच लगा match Mercado steps across at the other end. Oh, that's a gift for Rebic, who finishes it absolutely magnificent. ओ भाई ये जॉनी सिंस इधर क्या कर रहा है Surprise, motherfucker. ये जॉनी सिंस नहीं है अर्जेंटीना का गोलकीपर है अबे चिंता न कर अपना शेर दहाड़ेगा क्या देखता जा Now he'll unleash one. Nation! Massa, Massa. Kovacic, Rakitic, they're going to walk it in! Hello? भाई हम तो तीन गोल से हार गए तू चिंता कर अपना वैसे जरूर आएगा और एक बात याद रखना हम अर्जेंटीना फिर अर्जेंटीना अर्जेंटीना रहेंगे नाइजेरिया की तो मस मस मस मस मस